السلام عليكم اخوان انا جيت نوليكم دويلكم اليوم على اعلان اليوم يلا سهل الماتش ديال الرجاء والدفاع ياك يلا سهل مبروك للدفاع واخا انا رجاء وهاني انا جاي ندويلكم على دوك الوداديات اللي فرحانين فرحانين واخا الرجاء خسر الرجاء من بلادهم واش هذا عدل واش تبغي الدفاع تكون لعبه الرجاء ضد اتي تبغي شي دفاعيات يبغيو يشجعوا الرجاء اه والمنطق واه دابا واش هادي كازا هادي كازا كازا ولات فاسيفا كنا عارفين هذيك الجمعيه كازا بلانكا تمالك بيرجيكا صاحبي خرجتيهم فارقتيهم كنا درتي اتحاد جمعيه كازا بلانكا بلا ما تفارقهم بجوج ما كانت لا صداع لا حتى حاجه ودابا لاعبين ضد الدفاع سال الماتش ربح الدفاع الحمد لله واخا حنا راه جاو دوك الوداديات كعطوال واش دابا هادو الوداديات هادو اللي تسماو بلادهم هادو هادو والله لقيتهم قدامي تمشي نتي فهم مزيان ويل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هادو هما اللي كيفرحوا لينا بلادنا هادو هادوك الوداديات وغادي باش تعرفهم غادي يقوسوا يقوسوا على الراجل غادي من كازا الرباط على قبل ديك التقويس ديال بحالك بحالك تعرفتوها عرفتوها ما كاينش اللي ما كيديرهاش ضد الفرقه اللي ما كيحملش ودابا بغيت نفهم والثالث ايه والحمد لله خويا خسرنا صافي الله يحفظ بكم راني طلع هاتو ما بغيتش نفرحوا الدفاع اه صافي تهنيتو يلا كيف بحالكم راني طالع ليا داع الراس طالع ليا اكثر من هكا كانت كتاب من الكل يلا جبت على واحد الدراري واحد 17 كنت تنقصل فيهم واحد بارك عليا ودي ذا حضارة ومداو كوبا وحدة وحنايا تسعود سعود عباد الله ولا ما عاد كثر وقال كثر وقال كثر انا كنقول سعود هاي التومة المهم ديما راجع هاي ديما خضرة ديما خضرة هاي الخضرة الله تالله والاخوان وديما راجع وفي خاطر سعدوها الكروزيكو باركور وصلاح الراجع وش تيمور سامي بوخيل عفوا يلا ان شاء الله والعشرين